самолетта екі салон бірін бірі көрмеуі де мүмкін елге босанбас хат көргендер көрдік деп айтып жатыр ғой рахмет міне ассалаумағалейкум қазақ елі бүгін алматы қаласы аран атабек ақсақалымызды қазақтың біртуар азаматын күтіп алуға келіп тұр алматы аэропорты аэропорт аронда заңсыз ұстаған сот прокурор ә, соны түрмеде азаптаған оңбағандардың бәрі тиісті жазасын алу керек міне мына мынандай мынаның ішінде де қалыңыз қалай апа өздері қалайсыз жақсы әйбат ақырындап салам, қалыңыз қалай жақсы аллаға шүкір ассалаумағалейкум жоқ болып кеттің алматы қаласы бүгін аран атабекті күтудеміз қазір оны табамыз деп ойлаймын жоқ ол бар қалай мындай уағалейкумсалам қалай жағдайларың ассалаумағалейкум беке бірдеңе дейсіз ба Салам алейкум, қазақ елі. Бүгін Алматы аэропортында біз қазақ елінің батыры, біздің Манделамыз Арон ағаны күтіп алуға келіп тұрмыз. Қаншама халық тұр мұнда. Соның бәрі Арон аға үшін келіп тұр. Біздің батырымыз тек қана денсаулығы жақсы болсын. Енді мынау сұмберліктің өтірік жаласыменен 15 жыл отырды түрмеде жалғыз камерада денсаулығы жоқ неге енді бұлар денсаулықтар төмендеп кеткен соң түнедің қалмасын шығарып отыр ғой біз жақта аманшылық тілейміз жақсылық тілейміз скорая кіріп забрала жоқ скорая алып кетеді дейді арын қабышұлы халықтың үйін қорғаушы қылмыскер емес қорғаушы Онда, жағдай өте нашар болған ғой иә скорыймен алып кетеді дейсіз иә салам алейкум уағалейкум ассалам шығуыңмен бауырым рахмет рахмет салам алейкум қалай жағдай арын атабек арын салам қалай жағдайыңыз о марака сәлем мен алған содан кейін міне қарақұлымқалық алейкум. жақсы аллаға шүкір жылы он екі айт ассалаумағалейкум Atabek! Xalq batırı! Harun Atabek! Harun Atabek! Harun Atabek! Harun! қалай алып кетті ар жағы дейді ғой онда онда жиналайық та сөйлейік та сөйлейік та сосын үйіне барайық үйіне кетті ма қайда ана жерге дейін барайық есіктің аузында тұрайық айуандар аға ана скорый шығатын жолды алматы қаласы Атабек іздеген халық арон атабек түрмеден шықты шаңарақтан Ронат! Е, ана, о, ана, скорый шығатын жерге шығайық та, сол жерден көреміз, е. Есіктің аузына барайық. Да нет, они уже увезли его. Это скорая вряд ли по это. Я же ходила здесь. Они мне сказали, по северному штрафу это два километра отсюда. Арон Атабек! Қалыңыз қалай? шатам шаңырақтан кімдер келді мен келдім енді аз күн бар мен бір өзім он адаммын ғой кім бар асхат бар марғұлан ауылда ғой асхат бар жүр ана жерде сен қала темекі шегесің даже темекі шегуге болмайды ғой нені өзі үйретеді сен ба үйретеді адам қалай өсіре қалай жақсы денсаулық бала шаға аман All right. сондықтан осы арон атабекті жазықсыз соттаған судьялар әсіресе айтайын тасмағамбетов сотталу керек рахмет you. он сынбаған жалғыз қазақ деп айтуға болады қарақұрым халық арам атабекті іздеп жүр иә жалпы қазақта арон атабек болып соңғысы бүгін өте қуанышты күн жұма күн басына бостандық беріп деніне саулық берсін деп ойлаймын қалған саяси тұтқындардың бәрі бостандықтан шықсын иә сондықтан осы арон атабеков шыққаннан кейін қалған отырған біздің азаматтар саяси белсенділер солардың бәріне бостандық берілсін бостандық сұраймын Aydan'a buladın. Alma. Bize almayız. Anladım. Selamun aleyküm. Azram. Azram. Azram. босандар жазасын деп армандады саяси тұтқындарға бостандық саяси бостандық апа бірдеңе деп жіберіңіз енді арон адабек кенесарының басын ала алмасақ та аронды алдық аронды алдық аронға тірі шыққанға көп көп рахмет ассалаумағалейкум ассалаумағалейкум алаш партиясының лидері ең бірінші қазақстандағы оппозициялық партияда тұрған адам осы аман атабек қазіргі шундақтан ешқайсы жоқ кезінде назарбаевтың режиміне қарсы жалғыз оппозициялық қалай сол үшін міне қазақ жеке жауына айналған адам жеке жауына айналып ақыры Ama işte. Şimdi Kazak'ta ben bu sene bir kez kan kan bıracaktım olarak. аяқта тұрып мойны а жақсы аллаға шүкір қалай жақсы қалай білеміз енді қай қалып кеткенін барса да сол қарындасымен барады ғой қарындасының үйіне баратын шығар басқа қайда барады енді алып кеткенін қарашы ей оңбағандардың иә былай жақынырақ Thank saçla. Yok, sıcaklar gidiyor. Thank you. біз тек қана тәуелсіздік тегесінің шеңберінде құтылып толық тәуелсіздік алуымыз керек деген жалғыз партия біз болдық өздері партия деп атады партия емеспіз ғой партия болу үшін тіркелу керек иә тіркелмеген ол қазыбай өзі тіркелмейді да өзі партия деп ат сол тоқсаныншы жылы екі жерде жиналыс болды медицина институтында бір жиналыс болды және ақбк да ақбк да жиналыс болып сол жерде сексен алтыдағы жасаған қылмыстарын назарбаевтың бірінші рет әшкерелеген арон атабек болатын содан бастап ол оның жеке жауына айналды сөйтіп ісін қайрап жүріп ақыр соңында осы шаңырақ көтерілісі болған кезде аронды нақақтан нақақ еш бірде бір куәгер болмаса да апарып жауып тастады бірде бір куәгер болған жоқ ол жасап деген ойында ілген қылмыстар міне 15 жыл адамды қинады арқалық клипкасында отыр ауладарда да өте ауыр жағдайларда отыр әбден зорлық зомбылықтың бәріне құр сүлдері қалғанда жаңағындай бір не жасап шығарған болып отыр енді біз міне ағамыз аман сау ортамызға қосылды қазір денсаулығын кішкене түзетіп алуымыз керек бұдан кейін мықты адвокаттар бізді тыңдап естіп тұрған болса жаңа мен деген өзіне сенімді мықты мықты адвокаттар болатын болса арман ағаның қолына алып ол реабилитация яғни молымен ақтау жұмысын бастауымыз керек оған саяси белсенділер қазақпын мен зиялысымын деген жаңағы мен қазақпын деген адамдардың бәрі атсалысу керек өйткені көп қорқытады терең батырады дейді жалпы ол кісі мені қолға талап етемін деп рақымшылыққа өтініш жазбады ал билік ол өтініш жазу керек сол амнистияға береміз деген ішінара әңгімелер айтып бүгінгі биліктің ол кісіні босату әрекетін тәсілін сіз қалай бағалайсыз жоқ бұлар енді билік дегенде бұл жерде бір ақ адам шешеді ғой назарбаевтың ісі ғой бұл иә қаяқтың көкінісі дұрыс жақсы түсінікті жақында сендер сотталасыңдар назарбаев иә қазір мынау тәуелсіздіктің отыз жылдығына байланысты бұлар жаңағы халықаралық ұйымдардың алдында жаңағы белгі қою үшін бізде саяси түрткі жоқ деген соған өздерінше бір не жасап отыр бірақ Арон атабектің талабы мені нақақтан нақақ жаламенен отырғыздыңдар енді өздерің кешірім сұрап маған моральдық материалдық құнын төлеп компенсацияны толық ақтап шығармайынша мен келіспеймін ешқандай қағазға қол қоймаймын деді және ол кісінің пікірін біз қолдаймыз дұрыс пікір аяғына дейін жалғыз саясатшы осылай сынбай жүйенің сындырам деген машинаның репрессивный аппаратына сынбай отқан жалғыз қазақ Graus, Grumulhos. Thank you.